Somalische mensen hebben vaak veel dingen meegemaakt. Want ze komen natuurlijk uit de oorlog. Eh, ouders zijn gevlucht, eh, ze wonen overal, her en des, verhuizen vaak. Dus ik denk dat Somalische mensen gewoon veel hebben meegemaakt en dat ze dat dan uit op die beat. En dat het daarom een emotionele vibe komt. Dus ik denk echt dat het gewoon echt vanuit binnen komt. Zeg maar, gewoon rechtstreeks vanuit hun hart. En ook vanuit mijn hart, wat ik heb meegemaakt. Ben een vluchteling en mijn lied die 15 jaar geleden was een mooi paradijs. Nederlandse hip-hop is een mengelmoes van genres en culturen. In deze driedelige videoserie zoeken we naar de stempel die rappers vanuit hun thuisland op de muziek hier drukken. Een groep migranten die vaak wordt vergeten zijn de Somaliërs. Toch zijn er sinds de jaren 90 zo'n 40.000 Somaliërs verspreid door Nederland terechtgekomen. Vele daarvan op de vlucht voor oorlog. Piraat, Nederlands bekendste Somalische rapper, scoorde dan ook een enorme hit met het nummer Vluchteling vluchteling en mijn Libi 15 jaar geleden was een mooi paradijs En nu op vriend met mijn dreadies van de street, ja op een mooi hoogprijs In het beginfase als je jong bent en je bent nog een kind en je komt van zulke gebieden Je staat niet bij het, stil bij cultuursverandering of hoe mensen op jou reageren of of iemand racistisch is. Daar sta je gewoon niet bij stil, snap je? Ik heb daar ook op school gezeten. Daar, als je op school zit en je doet raar, je wordt meteen gemarteld door de leraar. En je ouders steunen dat. Snap je? Hier kom je, je doet een beetje gek. De leraar stuurt je gewoon naar buiten of zo, snap je? Dus je weet, het is gewoon een hele andere wereld, man. En dat, dat was de beginfase, begrijp je? Dat ik het een beetje heb leren kennen. Die lerares bijvoorbeeld, die had mij naar een lage school gestuurd. Lager dan wat ik, waar ik dan in hoor. Ik kon dat niet accepteren op dat moment, je weet toch? Want ik had al mijn research gedaan en verhalen gehoord en alles. En toen kom ik op het feit neer dat niet iedereen dezelfde kansen heeft. Maakt niet uit hoe slim je bent, maakt niet uit waar je vandaan komt. Niet iedereen krijgt dezelfde kansen, snap je? ja man, ik was een van die guys die niet een goede kans kreeg, bijvoorbeeld. Je weet dat? En dat was de eerste moment dat ik merkte, oké, hier is wel... Je weet toch, mensen kijken toch wel naar bepaalde dingen, je weet toch? En daar moet ik me voor uitkijken. Wij kwamen wat later naar Nederland. Dus toen werd er sowieso anders naar ons gekeken, omdat ze niet wisten van oké, waar, kom, waar je vandaan? Ze wisten niet echt veel van Somalië. Ja, ze wisten wat de oorlog was. En dan vergelijken ze jou direct daarmee. Dus daarom wordt er aan naar jou gekeken. Kijk, Marokkanen staan misschien op Nederlanders 3-0 achter. Als een Somaliër sta je 6-0 achter. Ze bekijken je gewoon een beetje weird of zo. Je weet toch, Soma, je weet, eh, Waria. Dus ineens is dat een scheldwoord geworden. Terwijl Waria is geen scheldwoord, het is gewoon hé jongen. Maar als je tegenwoordig Waria zegt, dan lijkt het alsof je iemand aan het uitschelden bent. Snap je wat ik bedoel? Maar dat... Snap je? Dus het is op een bepaalde level gebracht. Mensen op een lage manier naar Somalische jongeren kijken. Waar Piraat en andere Somalische artiesten wel op waarde worden ingeschat, is de nationale en internationale hip-hopwereld van We Want Raids. Tot Sherry. Tot de Nederlandse Rooks. Allemaal omarmen ze de Somalische emo-wave. Ik heb wel die zanginvloeden, man. Vanuit, vanuit thuisland. Want mijn oma was zelf ook een artiest. Waar ik later pas achter was gekomen. Zij maakte ook muziek. Dus vooral die sound met autotune die autotune sound die komt echt uit Somalië. Want sinds vroeger al maakten ze muziek met autotune. En dat is ook wat wij nu doen, zeg maar. Dus dat komt echt uit Somalië, die sound. Iedereen kent deze. Even checken, wel een hele bekende. Maar je hoort hier ook al die sound, toch? Die... Oh, ja, toch? Weet je wie dit echt in zijn muziek heeft? Somalische cultuur, wat ik merk tenminste voornamelijk in de UK en in Zweden en in Canada, is dat ze wel op die melodie zijn, op de melodieën. En ik merk ook wel dat er bepaalde invloed van de Somalische muziek erin zit. Dat is hetgene wat gedikt wordt, dat is hetgene wat gecheckt wordt. Waarom? Het is toch wel een melodie, je weet toch? En tegenwoordig mensen checken toch alleen maar melodie. Dus als het melodie nice is en het klinkt een beetje anders, zijn ze al verkocht. En de Somaliërs komen toch wel met die Somalische melodie, met een beetje inbreng van die Somalische cultuur daarin. En dat, dat is wat verkoopt, man, Het gevoel van het huis is heel sterk bij Somalische mensen. Dus je krijgt wel echt de cultuur mee vanuit huis, zeg maar. Meestal eh, eh, zijn de ouders eh, bijvoorbeeld net in Nederland. Dus die hebben echt die Somalische cultuur thuis. Alsof ze nog Somalië zijn. <laughs> dus manier van alles, van eten, van, van, van hoe het huis eruit ziet. mijn moeder praat bijvoorbeeld ook heel veel Somalisch gewoon tegen mij. Dat heb je ook met andere Somalische community, heb je ook dat mensen... Dat de ouders vooral veel Somalisch praten thuis. Dus je krijgt heel veel van die invloed al mee vanuit huis zelf ja, Mijn moeder had altijd zo'n cassette in de kamer. Je weet toch, dat was echt way back. Nu praat ik over way back, hè. Ze had zo'n kleine cassette radio in de kamer, je weet toch. En ik was die guy die altijd stiekem naar die kamertje ging wanneer iedereen ligt te slapen of zo. Snap je? Ga ik stiekem naar die kamertje en ik doe die koptelefoons op en ik begin te luisteren en genieten. Ik begrijp er geen moer van, maar ik voel die shit en ik geniet ervan. Je weet toch? En dat als een jonge guy, man. Ik zeg je eerlijk. Dus elke keer ging ik weer terug, je weet toch. Ik kies mijn dagen toch wel uit, je weet toch. Wanneer iedereen naar bed gaat en zo, dan denk ik, oké, het is nu de moment. <laughs> dan ren ik naar die kamertje toe, doe ik hem open, ga ik die koptelefoons, luister ik een beetje. Ben ik klaar, ga ik naar mijn slaapkamer slapen. Snap je? En zo ging het gewoon een beetje voor mij, ja man. Ook al zijn de Somaliërs door de oorlog verspreid van elkaar en over de hele wereld terechtgekomen, online leeft de community hecht met elkaar mee. Ik eh, merk wel dat ik heel veel support krijg eh, van, Soma, van, van zeg maar, van de community. Niet alleen in Nederland. Ik krijg support vanuit Canada, Amerika, eh, Denemarken, Zweden, Noorwegen. Overal komen ze wel vandaan. Dus, ik, ik heb ook één zo'n guy die reageert altijd onder mijn post van uh, Somalië, eh, eh, we, zijn trots, we zijn trots op jou, trots op het land. En dat zet hij bij mij neer, maar bij elke Somalische artiest die ik zie, post hij dat ook. En dat is echt een lang bericht waar hij, waar hij, alles inzet zeg maar, van Somali community, dit en dat. En ik weet niet man, hij is daar gewoon ook trots op toch? Is trots vooral man. Voor die Somalische community, dus we posten gewoon. Mashallah, what God has willed. World rights, racing up. We gotta believe it, I do believe it, we Somalia. Why United stand <laughs> in Somalia? Why United for Somalia? No, later, long live Somalia. For the sake of Allah. Peace. En post hij bij iedereen. Bij elke post post dit. Bij elke post die ik doe, post hij het ook. Het inspireert mij vooral dat ze mij zien, toch? En dat ze, dat, ze, dat ze zien wat ik doe en zien wat ik maak. En dat ze, en dat, ze, en dat, ze dat lauw vinden. En dat ze posten. En dat inspireert, dat geeft mij al motivatie of zo. En dat de grote publiek dat dan ook weer ziet. vooral wat ik ook in Down to Earth heb. Check hem sowieso ook op YouTube. Zeg ik laakt. Geld. Veel dingen draaien om geld toch? Dus ik zeg gewoon, we zoeken naar geld. Wat je zegt ook in Surinaams. In Surinaams alcohol zegt ze doekoe. Uh, in Marokkaan zegt ze saaf. En wij zeggen laakt. Dus dat is ook een woordje die ik ook gewoon erin wil zetten, snap je? Zodat mensen dat ook eh, horen en dat ook gaan gebruiken onze invloeden. Ik wil graag, eh, eh, ik wil groter denken dan alleen muziek maken man. Ik wil ook eh, mijn eigen land, gewoon die invloeden laten zien van waar ik vandaan kom in mijn muziek man. Ik wil echt laten zien wie ik ben als persoon. En ik, ik, kom, ik ben zelf niet geboren in Somalië, maar mijn ouders komen daar wel vandaan, snap je? Dus ja, iets in mij zegt ook van, joh, doe het ook voor je land, snap je? Dus uiteindelijk is mijn land waar ik vandaan kom en daarvoor wil ik ook staan.